nnaku lwa bbalaza nnaku z'omwezi ri 11 omwezi gwa may omwaka 2 ogwa mukama waffe buli wompulira omanya ni puroguramu okwatibwako 22 era omwanjuzi nze steven danstan busuulwa akwagaliza byonjagaliza ebingi ebigenda maaso mu nsi ah, muyita mu kusomozebwa okw'enjawulo naye nkugamba ntitoggwamu maanyi ensi yakola si yakuleekaana naye toyinza kukola saawa eno atukyali ku muggalo jukira last week pulezidenti yayongerayo ennaku endala kumi na nnya nkati ezigadde ennaku munaana ez'omuggalo guno omupya bwe eh, gunaggwako anaatubuulira mm. kati okugaba emmere kukyagenda mu maaso wewaabamu bagamba etambulira ku nfudu mu bitundu ebimu tenatuuka ah, just kampala na wakiso yokka okubagana ah, empowerup nkenke wakati wa parliament nekizokitiv nakuky agenda maaso sabiti ewedde e, bayisa motion mu parliament semujuu yagireeta ibrahimu nagamba twagala executive etu etondere tuyisaamu amaaso president agamba okwambala masiki zino ziteeka ku mimwa ne ku nyindo kugenda kubeera myandetore mm. ne bwe tuba tuguddewo uh, lockdown nga opening up ah. eh, kakati ekirala um, nsooka kuwa statistics nga bwe ziyimiridde mu nsi ku kirwadde kino ekya covid globale mu nsi yonna obukadde bunaana omusobyo bwawera bakafa oh, emitwalo abiri munaana n'okusoba bakawona kakadde kamu emitwalo ana mwenda n'okusoba active cases ziri obukadde bubiri mu emitwalo ana mu enkumi ssatu mu lunaana mu kinaana munaana bwe ngamba active ntegeeza kubanga wali tulabye nti abalwadde bali kase ziri bukadde buna naye wabaawo abafa n'abawona kaze tuyita active bebabayo bakyali malwaliro obukadde bubiri emitwalo ana mu uganda tuweze 21 cases ataano mubutaano baasiibulwa active cases abakyali mubalwaliro bakakaanaga mukaaga tusaba kireme kweyongera mwali wano mutabani wa yowaana mirundi mm. ah, ne mole n'amatovu mole n'amatovu waali mm. yowaana mugenzi media consultant tamal mirundi kwagalako tolya budde bwange mm. this program is not a review baba ayogededde ebintu byabwe ebyobusirusiru byonna ate nobiddamu5okolaot ah, manage ebyo ebintu byonna bisamalizinga mu bibamalira obudde hmm. kakati nze omwasoze musibi omutya nno eh. ebyo byonna gundi broadcaster tabeera nabyo broadcaster is precise olina one hour yaddakika 15tobula baffe mumawulize twogera nti his excellency the president mr hmm. museven hmm. we don't have space and time tubeera very brief tibeyagenze nabo mwabaddemu gundi negundi kikutegeeza nti abo bulijjo takulagana nabo it was news okubalabayo tibigasa eh. kakati mbagamba eh, eh, pologulamu yange eno hmm, ngenda kubajja n'abataasoma mbatuuse mu univesity eh. kubanga mbawulira nga mwogera mpulidde akuli olukiiko lwabasumba ziwa hmm, muwanyo respect efyu mini abamu abanjiko aban, aban, aban, aban, aban, aban, aban, aban, aban, kakati abo nina abantu baibempa nti pulogulamu za pulogulamu ku tv ne ku mm. radio mm. bulaba yandi babukedde mpozi nga kuliko pasita senyonga balokola mm. embagala nnyo n'abasiraamu abo kundi samonizi zaabwe zibaliyo ziba taki zitaki ngaomuntu kujjako waliyo pasita nejjo namulaba ali ku kintu kimu reconciation matayo agamba matayo naye akoze conclusion naaga nti bwe bibalema mwenna mugenda mu kkanisa kakati abakayana bwebataba balokole <laughs> yes kakati mm. ekibaleteddewo obuzibu kyonna mm. mirundi ebiwandiika you don't know the political dynamics why nti e kenya olutalo lwayo luli wakati ba professors ne ba mm. professors abasoma medicine e eh, tohandle issues ba professor bebakayana oyo kyayogedde tekikola kubanga nebwa profesa mulimu owa endwadde ezikwata abaganda tukiyita tutya okutulira okutulira kiki eh, nti bwomukwata kati ngono coronavirus ekyo tukituyita kutulira mm-hmm. transferred from one person to another nti obwo obulwadde butulira kyekigambo ekituufu ekyoluganda mm-hmm. kakati mu uganda baprofesa be basooka okufa mm-hmm. today twalibadde tulaba profesa wa psychology n'atunyonyola lwakyo ddala obubenje bweyongedde oba tebweyongedde kyenagamba ono omwana wange nemuga nti gwegenda ku tv ne radio osinge baprofesa bo nabagamba baprofesa ba university timbadde abaana bange babiri basome psycology bwayo pulezidenti yagamba kati osomere ki psycology hmm. nagamba nti psycology kiba hmm, nti psycology kiba kitegeeza akuyamba kuditekitinga musibe agenda kutoloka nembaga eh, eh. nti kakati omuntu aditekitinga omusibe agenda okutoloka mwita wakuzanya mm. why uh, do you know how much money is spend by the prisoners authority mm. service mm. okupresinga omusibe oyo eyatolose eh. yes nembaga psychology kose nungi jo toyinza kuba na phd mu america mu europe nga wasoma psychology e psychologist will tell you ti lwaki omusajja atematema mukazi we n'abaana be n'afuna tayimu ebateekamu kaveera nadduka hmm. esimu nagirekako esycologis luteriyo lwaki omusajja ono gwe batwala okukuuma ku supermaketi hmm. akubye kasitoma essasi ngaate kasitoma oba akujoze oba akoze eki gweomwava okukola mu supermaketi olina okukitegeera nti ogenda kudiringa n'abagagga tekitegeeza nti supermaketi ejja kuwa omugaati gwotwala ewuwo hmm. naye ngaate okuuma migaati tikitegeeza nti supermarket ejja kuwa brobandi gwotwala ewowo naye nga watuwa omukuuma hmm. n'abaana bone mukazi otibayinza kuga nti gwakola mu supermarket lwaki tolina kyolya so thesa psychologist nti omusajja yagoberedde atya bano baganzi be masaka natta omukazi n'tatta musajja bombi n'abatta eh, ngaemundu asula naye why didn't he ambush the man alone mukazi we nasigalayanti psychologist ono mutani wange is mislocated is mislocated eh, nemugamba kunyonyola psychology nti abantu bagala nnyo e psychologist abanyonyole these are psychological problems bwongo ate babisoma nze ngambi esomeseza nzekaera kati kyeŋenda nasoma logic nensoma propaganda ne political science simanyi law law yamukuba nemuteeka wali ebyo kasoba obifuna mm. kakati ndyo nali wange ah, neddako andi mu nyumba yange nina byenesomera nga babaganya ebirowoozo waliwo omuzukulu wange ah, dadi ayagala kumutuuma tamala emirundi mukazi wange nabaga nti era tufuneyo omulala omukambwe naye atawanya abaliddawo nensirika nga nze mbawulira hmm. bamutuuma linnya ddala eryange ne baligaana ne mbabuuza kati oba mmwe temunzibuddeemu abange nzani alizibulamu ti aa batamala emirundi bangi naye nga nze maze okulya sitole yaabwe hmm. kati amannya ago gemulaba gayina kinene nnyo kyegakola ku infulensi y'omwana nti era museveni bagitanga seveni sibuligeti mwe mwabeeranga mu sematalo abavudde mu afirika lutalu mwana wa mulwanyi ani ah, museveni eh. lyava mu ebyo eh. sevenis brigade kyobula beeyitanga abaseven tife tuva mu kibinja ekyomusanvu hmm. sevenis brigade nabaga nti tamale mirundi mirundi kitegeeza nti bwemuba muyita ku nyanja enyanja neetabuka baga kino ekiseera kyakaza mirundi nero kwabweye mirundi naye babalitwala nabulya profesa ngaagamba ayogera ab'oluganda mu mirundi lutumi gw'abalangira be burundi bali bayina mibuulo minaani kuba amanya gaabwe bagatuuma according to the age nti ono yeyasooka mumbere hmm. ye mwana akulembedde ye yakulembedde ye mumbere mubulundiwanu kati nga bwolaba mu bakonjo nti mumbere nogamba nti kayihula akayihula enkuba yeraddu eh, otafiire kahinda akahinda ate yamuwangula mukalulu kahonda akahonda okamanyi kekasolo akalya ebyuma eh, eh. kakati these names ngenda nentulula erinnya yozefu ono eyawasabikira maria eyakuza omwana mm. kyobola bamwita bikira timbeerera wadde era yozefu yamusanga mbeera naye waaliwo emizindaalo ngaagenda ayogera mu bantu omukazi nomusanza emberera bikira mwali yozefu yali musajja muzira yozefu bwosoma ebyafayo ebitali mu bayibuli bakugamba ti yozefu yali musajja kitaawe yafa muto ngaayina baganda be banyina n'abazimbira n'enyumba n'awaŋŋanguka n'agenda gye yasanga gundi zakaliya tiyali muwanvu nga webaganda ti yali muwanvu nti ekisobo kyente nonono yali mugagga yozefu kakati nosanga yozefu omu bayibuli emisiri eyababuulira nti abange enjala ekirooto kyewaloose kabaka kyekino nosanga bapasa yozefu serwadda abo hmm. bantu balamu kakati ate nojosanga josefu koni hmm. nosanga josefu kibwetere nosanga josefu esweda bamulonda gwa pulezidenti bwa philipines nadda mu ttatu nosanga tamala emirundi eryange sirya ddiini eryange nikinemu nze iadapted it nga tugenda okukola ebigezo bya p7 ti umas have ekusya name nalyeteekako bwetesi therefo these names kanadde <coughs> mpandiika ku mukyala rebeka nenonya baibuli nga njagala okumanya rebeka yalimukazi yali tazadde naye nga ate tawalana abakazi bazadde abafaako nnyo nakyebirala naye nanonyeza baibuli nakubidde ambasada ekiro mm, nemugaa nti nze bitabo byange nti mbiwandiika kiro amustak mm. i don't have a bible mm. mu nyumba yange do you have a bible tiosobola okujja ogikima bayibuli wenti nansomeramu lebeka kakati nemugaa nti ekikwewunyisa okimanyi mukwano gwange ali london naawe ndowooza omumanyi dungu dungu emyaka emyezi nga esatu egiise eyankubira esimu kumakya naga nti ndoosa ekirooto ngaomuntu agamba nkuwa ebayibuli ah, ah. denga mirundi ayinza okwagala bayibuli tie eh, nagisindika sagikima wa muganda sagikimayo nga siroza nti bayibuli mubitabo lifarensipoot kusibye ndetaaga gyogyetaaga eh, kakati ate nginonyeza nga sigirina thatshowsings ebintu ebimu byentunuulira kakati mmwe in absence of a professor political science in absence of a, political, a, a professor of psychology, in absence of a professor of medicine, eggwanga lyaffe litambula bweritio nti buli omu ayogera bibye nayogera ebibye nayogera ebibye nayogera ebibye why the expert don't come to share with you the expertise kati ebyogera byaki anti kakati kambabuulire kyesooka okusookako hmm. njagala osoma akatabo kange kano eh. pegi ntono Mhm. Eh, sokosome the emergence of the mafia group eh, akakatabo kaliko eh. nti why museveni succession will be bloody kyalinmirundimpkujukiza tuwuliriza program zaffe zino sozifuna ku youtube mm. ah, ogenda otekamu ah, steven danistan busuulwa ah, program zange zino zonna zenkola osobola okuzisangayo noddamu nowuliriza omwami yeah. ole ali mu america mm. yagaa nti nkuwulidde bano ku youtube naye nkuweereza emitwalo ataano ku makya n'agaweereza agati no oina yagamba nti olina kyoyogedde wano nga mm. nange sikirowoozangako youtube chano yaffe eri stephen danstan busuulwa byotekamu nobuwuliriza era njaga kusaasira mukyala kibuuka saara wa christian life church wan ebwayise ku makire kavule afiiriddwa omwami we leero saamu kibuuka pastor saamu kibuuka abadde director wa bethel junior school enamulanda oh, awo omwami afudde bambi mm.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 balifalinga ku museveni as gravity once you lose gravity oba ogudde museveni abategeddeabategedde era bali on the run wy nzina babala otyo nti museveni ene leader hmm. ngaagenda okulitayali nga ulu dismantu abo bonna ajabakuba bonna this is the last phase lap of museveni buli hmm. gurupu yonna eyo ajagikubaagenda kulitayalinga ati gwoga nti yetabala yeta kaka nembagamba nti eyo gulupu ekubye buli muntu yenna kubanga yateeka buli ewali sente ezibbawo ate yoterabibwa buli ayimiridde mu kkubo lyayo yafuna amawulire bakabusyenga hmm. eh, bukedde njiraba kuliko pasita senyo tewali kyayi kyendabasiina kakati era tudde nenagundi tv nagireseeko nga ndaba bafiripino sanga mukaaga ogwekero bwenkeddeko hmm. nga ngenda okukyusa nensangaku mwana wange omuntu nabigere ekyamugezi nembuuza abaana bange oyo bamwyitani nti kasuku ngaagamba tiwaliwo ekyamani wa erosa abaweereza n'agamba temukompulaininga ku kawunga kafuna